Uzlidoju gaisā ar dronu, skatos, dieva haitnieks pielidoja tuvāk, viņš tur kaut ko dara. Es saku, ha, nu kāda ir sajūta, kad tevi vēro no malas? Viņš saka, atpūsies, tik tu kā sēž. Es saku, nē, tu atpūsies, kāpēc tik traks 2020. gads? Viņš saka, nav tik traks, tu vienkārši esi mīksts. Es saku, es neesmu mīksts, skaties. Viņš saka, vov, ok, kāds sakars. Es saku, es pieteicos Digstāvis pabalstam. Viņš saka, o, es arī gribu. Es saku, tu esi pašnodarmēts. Viņš saka, jā, es radīju pasauli pats. Pienāk vidē ēka, saka, tā tad esat veicis saimniecisko darbību. Kāpēc nav deklarēti ienākumi? Viņš saka, no šī projekta nav bijuši ienākumi, tikai izdevumi un iesniedz atskaiti. Beigās viss izrādās parādā dievam, viss samaksā atapā mēs normāli nosvinējuši. Reku pat gurķītim pietika.